Quando o vento bater no seu cabelo E espalhar sua energia pelo ar Ela vai me encontrar esperando E o destino revela em mim Os segredos que tem para me contar tanta pensa tanto tempo que te quero do meu lado Nos caminhos não havia um se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção De ter você para mim yeah. Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Canta comigo para dizer a todo mundo Que esse é nosso amor É o bicho, é o bicho que te devorar Que eu te É o bicho, é o bicho que te devorar carinhoso, tão carinhoso. Quando eu estou batendo seu cabelo, e, é, é espalhar sua energia pelo ar. Ele vai me encontrar te esperando e o destino revela enfim é. o segredo que tem pra me contar tempo boca, te quero do meu lado Nós caminhos não haviam se cruzado Meu é coração bate mais forte na emoção De ter você para mim Aquele grito que era preso na garganta é, Se transformou e a nossa vibração é tanta Canta comigo pra dizer a todo mundo Que esse é nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodilo sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Crocodilo eu sou, é o bicho, é o bicho, você devora Crocodilo sou é, é o bicho, é o bicho, você devora Crocodilo sou da, da, da, da. Rádio Suzu Há tanto tempo que te quero do meu lado Nossos caminhos não iam ser cruzados Meu coração bate mais forte Na emoção de ter você para mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Canta comigo para dizer a todo mundo Que esse é nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar No continuação É o bicho, é o Vou te devorar, eu contigo eu sou É o bicho, é o bicho Vou te devorar, eu contigo eu sou É o bicho, é o bicho Vou te devorar, crocodilo eu sou Na, na, na, na, na. É.